espetxea da estruktura bat, sistema bat, zigortzeko, eta, bueno, ba, maite dezun persona, eh, sistema horren eoteak, usuen nahi da ez, eh, eh, balintzatzen duen faktore bada. Espetxea prestatuta dago, barruan dagoena, zeinaren ingurune urbila zigortzeko. Nik uste dut garrantzitsua dela, preso ez hitz egiten degunean, hitz egitea ba, preso e, daudenak ongizate egoera batean egoteko behar beharrezkoa duten e, laguntza sarea. Espetxean e, eh, familiak bat edo senide bat espetxean eukitzeak naita ez zaintza lan batzuk supotzatzen ditu kanpoan daudenentzako. Ze preso dagoenak naita ere ez dauzka aukerak. Askotan familiarrak dira e, presoa eusten dutenak, zaintzen dutenak, enkarguak egiten dizkienak, bisitak antolatzen dituztenak, eta sarri askotan lagunak eh, izan oigea baita ere ez. Bai, bai. Askotan kartzelak rekonozitzen ditu binkuluak familiarrak, baina lagunen binkuluak kartzelak onartzea eta beti errekara. Eh, danak atenditu behar nitun eta era komo estaren una nube ez. Korri alde batea, korri bestea, osea, kotxe hartu kilometroakin, Orduan, santzan, zantzane, eh, denboraik ez, ez dakit ez, ez dakit, pentsatzeko ere ez, ez, nola ze gaizki sentitzen ditzen. Eta itxaron gelak 2018an emakumez e, beteta egoten jarraitzen dute. Mirentxineko <laughs> furgonetetan emakume pilo bat dago. Orduan, e, uste dut zergatik astu dugu kolektiboa, hau, zergatik egin dugu ikusezin, ez? Ba, emakume zozatuta zegoelako bat ez zere, eta uste dut horri buelta bat eman bar diogula, eta bereiek ere bai erdigunean, erdigunean kokatu. Ba, Azkenean kartzela, eta bai kartzelean dauden pertsonak euste ditun sare hortan reproduzitzea ba, gure gizarteko rolak. azkenian ba, gure gizartean isla hori bagea, ez? Eh, paketea egin behar bazan, ba, nire, nire, nire, nire ardura zan. ze sartu behar zaion, noiz kunbertzen bisita, nola kunbertzen bisita, e, semea ere atenditu behar nun, ama ere, orduan, ez dakit, sentitzen nintzen, eh, eta hola, hola izan da urte askotan, e, ez dakit nola esplikatu ere. Kriston karga, kriston karga eta gainaz nik uste dut, ikusi dut baita ere beste ama asko askon gaineko karga hori. Eh? Eta... Eta ez dakitela rekonozitzen dan hori. Ez?